で雲が飛んでババアが破裂して男と女が合体したやつが出てきて虫が飛んでてウサギが座ってて顔を取って他の虫でこいつがババアだったやつが男と女で破壊して最後は「エヴァンゲリオン」みたいに爆発したうーんなるほどね今回はねえっ、ー、と要望が多かった まあね見ない方がいいっていう人もいたんだけど、まあ、ちょっとごめんねあのアイスピックの「スカズカ」っていうやつを、えー、見てみたいと思いますみんなおすすめしてくれてありがとうねね前回のねアイスピックの動画を見てその後いろいろこうみんなのコメントとかしてねちょっとうん一つ言いたいことがありますあ、まあ、今ロシアでは、えー、男性に ね夫に暴力をされている、えー、主婦がね奥さんがいるっていうのがね、えー、家庭内でのドメスティックバイオレンスが問題になってると、えー、聞きましたでただロシアではうーんそれはあその男の人を選んだ女性の責任だと、えー、言われていますうーんちょっとショックだったね うん、あのー、結婚って考えてみて、うん、結婚っていうのは1人で決められないでしょ友達を作ることもねで2人で決めたことだから女の人が悪いっていうことはないんだよでね人と問題はね友達でも会社の人でもね 恋人でも奥さんでも旦那さんでも何でもいいけど問題は絶対に、えー、起きますでね大事なのはね問題は絶対起こるから問題が起きた時にどうするかっていうことが大事ですなので、えー、 <laughs> あのその話を聞いてねやっぱ自分の母もねあのお父さんに殴られているのを見ていたから うん、そういう問題があるっていうのは年ショックだったね <laughs> うんあのうん知りたくなかったしあの、まあ、逆にねそういうねあの悪い話も聞かないといけないからねこの他の国とか文化を知るっていうのはでね 男の人と女の人だったらこうね筋肉とか体格の差が違うでしょね人と話して解決するのと殴って騙さ騙えー、黙らせることねどっちが簡単かね殴る方が簡単なんだよねダメだよ簡単な方を選んじゃうそしてあのその殴った人は君が選んだ 人なんだからね僕ちょっとねそんな話聞いてうん泣いちゃったねショックでうんあの自分の奥さんだけど自分の、えー、ものではないからねその人にねその人が辛い思いをした時にその人のその人にも母もいれば父もいればね 兄弟もいるかもしれない。2人の結婚を知ってね喜んだであろう家族の人たちがね暴力を受けて自分のせいだと思って耐えているんだと知ったら どんな気持ちですかね辛いことはいっぱいあるよ。ね辛かったら殴るんじゃなくて頼ろうよ奥さんに。うん、ごめんねすぐあのすぐトピックあれじゃないあのリアクションあの見せるべきだと思うけどそれは本当に言いたかったんだよね。本当に楽しかったから <laughs> あの僕はそんな誰が悪いかとかはないと思います。あの 自分の母親が殴られたら殴られてるのみ見たらどう思いますかねもうだからこの動画を見てる人でねあの奥さんとか旦那さんとかにねあのちょっと冷たくしたり暴力を振ってる人がいたらあの今すぐもうありがとうって言ってきてください。僕は家が大変だった時に たった一言ありがとうとかいつも一緒にいてくれてありがとうって言ってくれるだけでそれだけでもいろんな暴力とかされましたけど耐えれました僕はロシアでそんな問題が起きてるのを知って本当にショックでしたもしそういう辛い経験をひどいことをしてしまった時はありがとうって言ってあげてくださいそれだけでも 今まですごくひどいことしてきたとしてもその人だって分かってくれると思います。ねあのもちろんね自分が選んだ自分が最高だと思った人と結婚したんだからそんな大切な人をね殴るっていうのはそれだけ殴る人もね辛いんだと思う。うん、その人の 気持ちも僕は考えたいと思うね男の人ばっかり悪いじゃよくないよフィフティフィフティだからうんつあのね辛いことがあったら奥さんを殴るんじゃなくて奥さんに頼ってくださいね人はねこう弱い存在があるとね頼りにされるとね 助けてって言われると嬉しくなるんだよね僕は自分にこう価値を見出せないから自分に自信がないからあのー、こうみんなが喜んでくれるのが嬉しくて、えー、活動してますね誰かのために生きるっていうことをさせたらいいんだよねそういう意味で性格悪くいきましょううん 殴って何もいいことなんてこうねならないからこういうことがあってつらかったんだよって奥さんに暴力を振ってしまう前にそう言いましょう2人で話をしましょうね一緒に長い時間過ごす人なんだからその人と一緒にいて辛くなるっていうのは あの効率悪効率効率があるよ普通に数数字数学的にね、えー、たまに会う人とかすれ違う人でムカつく人だったらいいよでも家の中で一緒に会ってしんどくなる人がいるっていうのはそんなに辛いことそれほど辛いことはないから自分もしてるからね帰る場所が安心できないっていうことは本当に辛いからうん。 っていうことで、ちょっと泣いちゃったけど、今からアイスピック見ていきます。 <laughs> ごめんね、こんなテンションで。じゃあ行くよ。 <laughs> いつもの、ゴー。いやー、ちょっと泣いちゃったから、なんか内容入ってくるから、ちょっと心配だわ。んあ、ちょっと怖いよ。ちょっと今夜なんだけど、怖いやつじゃん。でもこのスタイル好きだな。 僕みたいな暗い人間にはちょうどいいわおおおお過激だね気持ち悪いものをね作るっていうのはね簡単なようで難しいんだよね僕もこう気持ち悪い絵を描くのが好きで「ワオ!」 それを作ろうとしたらねすぐ他人の真似事みたいになっちゃうんだよねオリジナリティを出しつつ気持ち悪い絵を描くっのは難しくてなのにこれはさっきからどんどんどんどん気持ち悪いアートをたくさん作ってるすごいねおおいいねちょっと待ってあのババアは誰なんだ <laughs> これは 夫婦だよねババア顔でけえよいやダメだってあのババアだったらバスぶっ壊せるってババア強えババア強いよおおババア空飛べんのこのロシアの伝統的なスタイルの歌い方 あとこういうホラースタイル僕ゴシックホラースタイルが大好きなのでいいねわあロシア語すんげえいいこと言ってるんだろうねわからないとこあるねうわーババア来たよババア来たよおテンション上がってきたよ 何がどうなってんだ気持ち悪いものがこう下から出てきてそこから鳩が出てきて雲が飛んでババアが破裂して男と女が合体したやつが出てきて虫が飛んでてうさぎが座ってて顔取って他の虫でこいつがババアだったやつが男と女で破壊して最後はエヴァンゲリオンみたいに爆発したうーんなるほどねわかんないよ <laughs> わかんないよ あのね歌い方がまっすぐこうビブラートが激しすぎない、えー、っていうところもえー、かったし、えー、まああのーなんていうのかな私はこう、えー、原宿みたいな、えー、スタイルが、まあ、昔好きだったのであの可愛いとね怖いがこうミックスするような あのデザインが好きだったりしますあとはこうシティポップというかこうスタイルとか、えー、レトロフューチャーとか、あのー、そういったものがね、あのー、こうアイスピックには入っていて本当にこういいねでも結構こうファンの人とかねあのない激しいから危ないよとかねいろんなみんなアドバイスくれるんだけど何て言うのかなあの前のアイスピックの動画もそうだったけど こう人の人生ではやっぱり楽しいことばかりだけではないからこういうねあのちょっとこうまあね僕もロシアのそういった問題を知るきっかけにもなったので、うん、こう、ね、インターネットで僕はこうねオンラインでいることが多いので、えー、結構こうね精神的に、えー、こう苦しんでいる人とかねよく連絡を くれるんですよねあの相談とかを。先生先生助けてって来てこうどうしたらいいとか、まあ、友達からもすごいよく相談されるんだけれどもそういったこうねネットでこう荒らす行為をしたりとか誰かを傷つけるんだったらそういったこう気持ちとかフラストレーションをねやっぱり動画とかにしたりとか人に頼ったりとかっていう風の方がまあこう やっぱりエモーションがねそれが、えー、善の心であっても悪の心であってもあの人のエモーションっていうものをこう形にするとねやっぱりこう面白い作品だったりとかさ、うん、ちょっとしたねあのお酒のお店での会話でもいいんだけど変な言葉にするとねやっぱりこう、うん、面白いだよね人の喜怒哀楽を見るっていうのは私はこう人が苦手ですけどやっぱりうん 物を通して人を知ることが改めて好きなんだなっていうことをアイスピックは教えてくれたと思います、えー、これをおすすめでおすすめしてくれた人ありがとうちょっと後でちょっと聞いてよマイナースピックのあの動画でさあのサムネ作る時にさあのこうねあのアイスピックの画像と自分の画像を置くでしょう超フィットしてて <laughs> あのね自分と この背景に使うこう画像のスタイルがあまりにもこう色とかに合いすぎるとこうサムネがパッとこう一瞬見た時にリアクション動画にね見えなくなっちゃうんだよねうんちょっとねアイスピックにね自分の画像がねすげえ馴染んでてね <laughs> なんか一人であのつぼに入って笑ってましたそれだけですじゃあみんなのあのちょっと暗い動画 だったりちょっと暗い話したけどねうんでもうん前向きな話もねしたからあ落ち込んだら、えー、とりあえずそうね猫ちゃんの動画でも見たらいいと思う可愛いね猫あとサロとウクロップでも食べればいいんじゃないかなあサロとウクロップ食べたい <laughs> あのサロにチリソースつけてチーズと パン食べたい。っていうことで、ごめんね、話が長くなっちゃって。うん。はい。じゃあ、えいい PV でした。